اكس دنس لعبك قوي ما شاء الله ولا يهمك حمزة ولا يهمك يا سامعني؟ سامعني انت؟ Team match, let's go! The blue team has scored for the first time! بطل لعب عندك صح؟ حلوة حلوة بطل بطل بطل كفو والله جيت بلعه يا زلمه يا بطاله حرام expired reloading nice shot حمزه ويقول ابو الابيض يلعب هذا التحدي انا السعودي ها يا اول بطل فتح الجميع أيوة. نايس الله ما دا حصل بيه ولا كل تزحلق تسلم رمى سلاحه شفت يا والله بلعها ليه ما طاح اي حمزاوي خلونا لهي oh! وانت بلق والهذا ولا بيعمل نو ميرسي حمزه ولا انا خمس كلات بلعت حلو والله شوف انا قاعد اطلع وبلعبه طرف طرف مقلق راح اطفي التصوير هدي شوي والله جايب لعون اقسم بالله على بلعب ولا يلعب بطل بلا وحده حمزه هذا بلا بيت يا حول الله وين متكل علي يا ولد طوران لسه لسه ما سويت توني جاي من الشغل يا ولد يا اخي والله العظيم ابلعوا وحده وحده ما يفعلوا وجع حلوه والله خريت عليهم انت شفت بشواربهم لا تفتح الجميع وتهيج العجان ما يقوم يسبسبون اتركهم داهق ده تعرف انت مضربة انا يمكن أ... آه، 15 وانت اثنين Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Target down! ايه حمزاوي حلو حلو حلو ركبوا الازرق بس يستلم محله والله انا شفت المفور الجوكر قلت حي على سناير Great. You're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. Dead! Killing spree for the blue team! طويلة واحدة روح بلا العادي كمل بس بلاقي الدبل بطل بطل بطل بطل لا